nga mwekyo mm. mulimu kyetuyita buganda ekitoolwako mm. eh, ebintu byonna byetwakola mu ndagaano y'olwenda mm. neddaka ataano mwetaano eh? eyo buganda andi kyetagisa okuteesa ebintu bino mupalamenti ate ekyobubi bakiteesaako kyegamba batabani bange bano baba babe eh. babapalamenti nti mwajjamu kikemo temwalwanagana bibiribiri mumatulonde hmm. baba balonzi kati omuyaga ogwobubi ogusembayo okuba obukuntiko hmm. gugwo ebyo bijja kukola ku mulembe museveni era lwaligenda bibiri kiraki nga bisanyeewo nga bisanyeewo Ali Museveni ayinza okuleka mm. <laughs> omusika amufaanana. Omusika ssebo. Ayinza okuleka omusika amufaanana n'atukula buli emyaka emirala ana. Ebyawo tebyenkanankana. Mazima. Nekaaju mbe tebala nyumba. Kati naawe nno weewaasiire. Mm. Kubanga gwoma mayanja omupangise. Mpulira. Ojje olabe. Kyokyo singa Katonda yetuwa ensi yammwe. Nzaabo bantu batunuulira. Mm. Katonda gwe n'ensinga yekka. olina obugumu mu katonda eyatuwa eggwanga bugandaqurani etugambye hmm. nti mukama katonda ali wamu naabo abalyazaamanyizibwa amina sibebae fe baana atandikira kalimbe kizibu mukama katonda oyo mhm. atalya nguzi mhm. waba ekigambo ekyo nga kiva mu ye mm. mu kitabo ekitukuvu mm. kale aba lyazamanyizibwa ali wamu naffe nayeraga amateeka alyazamanyi alyazamanyi eh, mute nanabape eh. naye bwalikoowa okunyaga hmm. awo batandikire naye okumunyaga babitwale <laughs> ekirungi tiwaliwo kigaali eh. kijja kulugusa byalo byaffe tubisange nekyo libiyiseewo bigenze mu south sudan ajani aba ettaka aba ettaka hmm. beba bakwasibwa obuyinza obukulembere eggwanga lino nokugabana hmm. obuvunanyizibwa hmm. obwebitongole ebyenjawulo batandikira mubitongole kati bagenza okuva mubitongole sabukanziriremu hmm. ababba ettaka be bano betukwasiza obuki obuvunanyizibwa obuvunanyizibwa bayingiddeyo ne bagenda ne bafutandika okufuukuuza ne bakola batya awesekedde bulungi nebatandika okufukuza okunoonya ettaka hmm. lino lyani ono aliruda wa lino lyabaki lino hmm. lyatwa hmm. nebalinoonya nebalirinda nga tebalinakugobalira bakaali kayanira eyo nebatandika obikubako ebyapa ye museveni mukutaasa obaata yagala kutaasa baana baabantu ayise buyisa ddikuli nga yamiini nti mhm. ettaka ndijyewo eh, tateesa bwaba awuliranga ayagala nnyo okubayamba akole digri digri kulagira kiragira kitadibwamu nti nze mbataasiza lumu takanditute seven ndagidde pawulo agambye hmm. bwogendanga e- mu efeso hmm. ngaomuyudaaya weyise nga mu efeso mpulira bwogenda mu bagalatiya hmm. ngaomuyudaaya weyise nga abagalatiya bwogenda mu basuuli weyise nga omusuuli olina mbuuza nti ekigendererwa ti balyoke bakusembeze kubanga bwoba gwe katigaza mu isirayiri ngaza hmm. mu isirayiri ngato obyogerera mbafirisuuti bajja kutemula <laughs> weise nga bo gyekikwera asaze nsalo nayiyira e buganda kyabaga ti omusajja wa kabaka balyoke bakusembeze kyekiri ebaga ti omusajja wa kabaka hmm. ah, nange nali musajja wa kabaka eh. ah. mazima hmm. nkutegedde bulungi kakati yaali emabega eyo mm. nga batemaatema ettaka lino mm. ne mukutandika odigabanya mm. nawulirako abakungu abantu obuntu abaweebwa ettaka eryabwe lyeririwa tulinawo abaali abagundivu mu biseera ebyo ne bagaa nti nabo baweebwa ettaka ebalimuwa nga lirye biseera ebiwakutandikira kunze mm. jajjange bamuwasuwabalozi munano yali musoloza wa musolo mm. ekalagwe mm-hmm. akoba okusolozaayo omumwaka lukumi lunaana kyenda mm-hmm. ngaentalo zeddiini zibaluse mm. abaganda abasira baddukidde kijungute era bwe yatuusa omusolo ng'ategeeza ekitiibwa katikkiro kaggwa hmm. nti mukama wange omusono gwa ssaabasajja guugwo hmm. nakino nakino nakino nakino hmm. andamu kati ati oze osanze bagandamu <laughs> abasiraamu badduse bagenze ebunyolo kibali tukubatize tukwogere n'obwami n'agamba awo ah, ekitiibwa gwe eddiini bwezajja wasala okusoma kingereza nze eddiini bwezajja nasobola okugenda kusoma kiwadi mpulira obaga bagenze lwa buwadi wa busiramu mm. nange ngenzo ndaba ka basajja ba kumi asatu abamuwerekeranga mm. ah, ne bagenda ekijungute mpulira okiraba nkulaba entalo ne baziwangula otalo we luggwa hmm. mu mm. kyenda mwebiri lukumi mu lunaana kyenda mwebiri kyo sikulu lukumi mu lwenda kyenda mwebiri hmm. lukumi munaana kyenda mwebiri hmm. waayita emyaka munaana mm. byatandika byapa ebyensubira byatandika kufuluma mumwaka lukumi lwenda mu kumi nesatu aibuzi mhm. yali saveni mukulu mhm. kale mhm. kiri nga teri ayingira namibwa ttaka namibwa kibanja kubano banatwanda bona babanje n'abalundi abalimuno babeera bababezaamu namuntu kambuze aki mukaseera mm. ako nga waliwo akayana ate ngaabwabonokayana nani nilokayanira ku nsonga zeta abantu ati luli bamala okufuna ettaka hmm. ngaafunye ettaka yayenonyeza abantu mhm. abalalimira ku ttaka libamuweko ku busuulu <laughs> nga wafuna ettaka ate yasinza yabayita bajje hmm. kitegeeza nga tewali muntu yena ayinza kaya taberangawo nti bansinza haja engeri gyokinyonyodde hmm. tuliranga kiri organized mm. kakati olwo tusembera mm. tujja tusembera kaji kankuleete ku nkaayana z'ettaka kubanga eyo yonna gye nkuyisizza mm. noonya amagezi ganjawulo gannyonnyola nkaayana ziriwo zivaawa mazima ddala olwo tuzze ebiseera ebyo amateeka agafuga ettaka gaali gatya ngewiigali mpulira era etteeka erisembayo yogera kuwa ettaka n'ekibanja mwaka gwa lukumi lwenda abiri mu munaana mm-hmm. era nga ligamba mm. anti kugambye ettaka baali kuba kuba mwaka gwa lukumi lwenda kumi nensatu mm. golowooza eh, okuba buganda sikwamaloozi omutwalo gumu mukenda mm. nga ozikubira wiiki kyatwala akaseera akawangu era lyagwekerere nga mukwasatu mumukaaga gwezity eyo mm-hmm. hmm? mpulira kaakati gwe mm. asenze afunye ettaka mm. gwoononya abasenzeebo mm-hmm. kakati ate awo obanga nanyini ttaka yaleeta abanasengako mm. ate olwo ate abalwana bebalwa bwabasenzeako bawa busuulu mm-hmm. nebujjo era eyali emaze okuteekebwa namuki ne mudagaano eh. mutekere eryabirimu omunaana nkutegedde nti ana awo nafunanga ekibanja n'amala awa busungu bwe tusirenge mm. bunanana ekitundu mm. Hmm? Mm. ekibanja ekyo kijja kuba nga kyalubeerera era nga kyansikirano mpulira okiwulira nsenzeza abantu yenna jja ku kitange aji nadduli mm-hmm. naye gamba nti kanka ka juniya wali ah, namukwaya nefamire ye mm-hmm. wali mukkiriza okusenga nti tusenze munampanga omunaana n'ekitundu nti ye tekale okubaawo kwamweakuba tikiti ze hmm. eza busuulu hmm. n'ebujo ngaatubawa hmm. naye kati tobanga tobayoletinza etteeka eryo ekibanja kyo kiba kyalubeerera kwegamba ekitegeeza nti ekibanja n'ettaka singanga ensasuligano ebaddewo tekirikakikwatako nsobola nokisikiza omulala anti kugambe kyasikira mazima gotolaba bajajjaffe baziikanga abafuba bwe ku bibanja byabwe kituufu walondekembabegerina bagaa tituzika mufu ku ttaka lyange mhm. bize mbala abayita abategeere mpulira olwo byonna mbirabye tewaliwo nkayanatewali sina wenjirabaawo mm. <laughs> nsasudde busuulu wange ate nemugendamu mm. nakakulozi kano mm. nti nanyini ttaka mm. bwana ayagalanga ekibanja kya kaka kamusajja we ng'alina kyayagala okukolerawo anaakolanga bino mm-hmm. e, okukigula by cash mm-hmm. e, okuwangisa ne mukama we n'amuwa ekibanja kyekyawa ekyegindi ofuna mm-hmm. kiri ekibadde ekya mukama we ekifuuka ekikye mm. ekibadde ekikye mm. gavumenti nanyini ttaka nakyeza mpulira yempaenkulana e, ya mirungi emeka ebiri ebiri mpulira bakiyita nkayana aa eyo waliwo enteekateeka newankubadde wansenza eh, era bano bonasasudde busuulu bali ku bakweka hmm. nsamukulu akwagala kubba buganda be banyigiriza buganda leegaana okugwawo hmm. kakati bakati o oh, kalokekugambye hmm. abaganda toyinza kubawangula nga bakyali nettaka bwajja kati kapolotika kaneewaabwe gwanga ttaka lyabwe geryerirya bbeeyi ngaagamba nti wano kyabiriyoni emu nekino nomuwa biriyoni nagenda atandika okukola bizinesi oli basuula ddi nti omulolaba ng'ayagala kujja kikaka atubbira eyo wali tewaliwotewali abaebaba ah, nga bakuŋŋanya njagala mayanja hmm. ne nabakooba hmm. atulese emisango myaka gyana hmm. n'ataano egyabantu abadde bagoba ku bibanja egyettaka egyettaka egyali tegiggwa mukwana n'ataano tandikira awo kubanga eritaka bajja bakubanga basembera en engulu hmm. naye atulage hmm. ebaluwa era mu kooti galiyo zitya hmm. ate oba obulyaza amaanyi bwettaka bwasanganga ku misango nga bwe abaami nabaami abayagalanga okucupula eri abannaabwe so si kugaba basenze ekyaliwo okuseegula musenze anti byejagala ejo misango ali kitaga yali mulamuzi walibadde wawulira ddaawo yalamula ebirangoyabimpa atezemu mujana nali nali ne karabo batu ba zibazala na mwibi mpolira hey. ali kugamba tiwa tiwa bigenda watu wona wa ah, ya pesosi ah. wo mulamuzi wo mulamuzi mpolira tege diaji mm. wana nyini mbulavye mm -hmm. Kaji chipari ya kubuza Nja ulire usuru ni mvujo Mvujo ni usuru Kati mvujo hmm. Ejibwa kwa chuchu wako zi chichita mvujia olimbye kasooli ejjajala hmm. omuwemba asoya hmm. hmm. twamuyitanga nekifudu kati esoya omuddugavu yalinyo mbere yabanyindi bagiyitanga ekikukudo bagiyita kikudo eh, <laughs> omuganda alalitagwayo <laughs> tegedeyani eh. kakati eh, ekyo eh. ngaate kuliko ekipimo kyowa mukabaawo mm. nga kutwandi kuyisemu akagwa mmere mm. eh. nkutegedde bulungi ani kwegamba mm. <laughs> bwenkigerageranya n'okukitegeera kwa dotcom nagula essimu yange nengula ne data wange uh-huh. ye ott envujo ye ott uh-huh. bwempaayo wa gavumenti sobole okukozesa essimu yange obulungi <laughs> <laughs> kale olituwetaka ebiseera ebyo mm. ebujjo busuulu wakinyonyodde bulungi mm. nekitegerekeka haji kankuleetere eddala mm. tusembere wano ebyo byonna bizze haji ebintu bino obitegeera ani abba ettaka ekibba ttaka kino n'okukaaya n'okubba ettaka hmm? awo katugendewo katono ndowooza nategeera ani abba ettaka hmm. ndyoke mm. okutwala ate mu gavumenti hmm. gyetandisa mm. okufuna olukujjukujju olulutwala mm. aja ani abba ettaka abba ettaka mm. beba bakwasibwa obuyinza obukulembera eggwanga lino mm. n'okugabana obuvunanyizibwa mm. obw'ebitongole ebyenjawulo batandikira mu bitongole kakati bagenza okuva mu bitongole nsaba okanziriremu mm. ababba ettaka be bano be tukwasizza obuki obuvunanyizibwa obuvunanyizibwa bayingiddeyo mhm. ne bagenda ne batandika okufuukuuza eh. ne bakola batya awe sitegedde bulungi ne batandika okufuukuuza okunoonya ettaka gino mm. lyani ono aliruddawa no lyabaki no mm. lyakaba mm. ne balinoonya ne balirinda nga tebalinako ga batira bakaalikaayanira e eh, ne batandika obikubako ebyapa kaakati ŋŋenda mbuuza tiwai wotula ku kyapa kyange kino kyajja mm. jange lwakikuba mm. lukumu ena abiri mm. gwate gwe ono gwe ani nafu abiri mwena gwe kakati ani akolera transfer wano mujenkaaga mujensanvu kati awo haji nkutegedde ofiisi ezi zino mwemuvudde mhm. obunyazi bwettaka obunyazi bwettaka kakati ne bujja ne wajjawo ekintu kyempulira kifuuse ensonga abasenze mm. abasenze mm. kisawula mpulira ebigambo nga bisatu ani mm. nja kunyamba obyatubyawule sikwota oba weba ye musenze netuwulira sikwota netuwulira ow'ekibanja n'owettaka direct translation y'oluzungu mu uganda mulimu soyiro owuna mm. ne randi owuna mm. <laughs> e, ow'ekibanja n'owettaka byebikiyaya ah, ow'ekibanja mm. aba talina kyapa kya kibanja ekyo mm -hmm. ekyalibadde ngaekyapa kye mm. ye tikiti ye yabusuube mukakasa nti awuwawe okay. kutegedde nannyini ttaka mm. aba n'ekyapa ky'ettaka eryo mm. era nga kiraga n'ensalo hmm. z'ettaka eddala eryabalinalaganye mpulira ettaka lyagundi lisimba ku lyagundi hmm. eryagundi lisimba ku lyagundi hmm. awo abateeka okuba nga balina ebyapa kati agi waliyo nerina ettaka eryennaku zino ery esiteeti ti omuntu agula olusozi lulamba buli omu n'amuwa ekyapa yagula ttaka mm-hmm. gwa baaliguzeeko mpulira nyinza okuba kati nga zezenga kisikwa baluzi ag'ettaano zennyina nempita property master mm. ekirungi ate okuwanga tekuli bantu mm. nengula pro property master mm. najja nakigula mm. ye namanya nti buli poloti eteeka okuba ataano ku kikumi nalitema naleeta ba physical planners mm. nebateekateeka ekibuga ekyo nga bwekyenakwanana mm. oba estate eyo nga bweneebeera mm. nebateekamu enguudo mm oziraba nebaita saveya ei saveya yakola ebyo eh. nakuba ebyapa ebyo hmm. kinene ploti namba gundi negundi hmm. ezitunde ku lugundo gundi hmm. ploti gundi negundi nazi zitunde ku lugundo gundi ploti gundi negundi zitunde ku lugundo gundi nayisamu amasanyalaze n'amazzi mpulira yes nkutegedde bulungi eh. kakati okinyonyodde bulungi kuba nze mbadde empulira ekyapa naye ekyapa kinene ate waliwo bino ebyapabatemyemu esitsikwota oyo bamuyitamu sitami mhm. yeyajja nga talina amuwadde ngeyajjawo atya ati yeyamanyi yava buerikakati oli wano mhm. oyina ettaka lye masaka mhm. oyina ettaka lye bugerere ka omukuba otumanyi nagenda atandikira mpolampola ngaali mukuki kutakalio kutakalio era mm. obuuza nti ettaka lyamu neyaya kuguza ekibanja kino mm. yaani kubanga bibanja ebyo babigabanga mm. naye nga bitundwa butundwa mpulira mm. oli bwamala kukibulakubaga nti yeeretawo eresi nasitabawo mpulira mm. bebasikoota mm. abo nabo mbategedde mm. waliwo obwetaavu bwonna haji mm. obwa gavumenti okweddiza ettaka olina woolaba obwetaavu bwonna mm, mm. obwabali mu buyinza okubanga be bafuga ettaka kaakati abali mu buyinza hmm. mu kifo ky'okulongoosa hmm. ate be batuyise emabega ne basindika baganda baabwe hmm. nga bobalaba poliisi nejja n'amagye ne gawamba ettaka lyabantu nolaba omukazi wa myaka kyenaana wazaalirwa ttaka lya kitaawe ate ono yagamba tibakinguza nomugati yakuguza yafedde yakuguza babireeta eno mm. okubireeta eno babireeseyo okugamba abantu bamanye nti ettaka bbi naye nga bano ebasomesa totubasinga okutegeera ebintu ebyo gwe gavumenti museveni agamba ti yalemererwa okufufugaza poliisi eyo obutalumba nambaende ngambye tebayisayo eh, bamukwate bakakwata bameka eno ebigambo byoba yakava ku lediyo Ah, ne balete bino na. Ngakola abasirikale. Mm. Eh? Mm. Beba jirachi. Beba kone bino. Mpulira. Mm. Ebige. Muntu yayo. Bino endeke endeke olidi bakugamba ati basengola abantu olwepaka. Eyo plani ya government. Plani ya Museveni. Mpulira. Kojira bila chi. Museveni mumanyi. Toyinza kola chigota ya government inakulikayo. Mpulira. Mpulira. abaserikale bakwata ekya neggulu nebagoba bali nebakuba bano nebatema ebisuku hmm? museveni gwomanyi bwewaba waliwo ah, ah! ekiyimiridde mu buyinza akijjawo mangu sobulaba ekabamayi hmm. kyeyetulokeze ekitwakisomaddamugatulira mu nsiko mhm. nti bannansi ye gavumenti be bakugwamuga egavumenti egenze gano amagye eyo bodegaadi mpulira nesi kuwesigamidde mpulira nokkiriza nolaba yo era hmm. ame kamanda wa poliisi hmm. tumuyita gundi <laughs> ekigambo kizeigp eh, ah, <laughs> eh? eh. naasulayo nga ebyo biremedde ngaawadde ekiragiro tasulayo dipise wekitundu naasulayo hmm. ngaalemeddwa ekiragiro mpulira kutulaba akulimba ako babadde bagala kakozesanga kazanyo hmm. akokukyayisa hmm. ne bannansi bagoberere ti hmm. gavumenti etwale ettaka tujikuba n'obuvunanyizibwa kubanga gavumenti gwogimanyi ekigireeta ekigiryagaza okimanyi ah. igulwaki mala gamankuukira kwekyo mpulira gavumenti kyokka ate kyewunisaagi gavumenti ekigambo kijja nekibuzaabuzaabu gavumenti baba bantu igwe nawe <laughs> kitegeeza olukujjukujju lw'okutwala ettaka luli mu bantu abatunu gamba liri mu abo hmm. in whom the authority lies obuyinza ababukutte kati abo bebaagala okutwala ettaka hmm. nkutegedde bulungi hmm. era ngenda kuleeta ekibuuzo ku ekyo ngekimu aji lwaki gavumenti eyagala kutwala ttaka lya buganda kakati njagala nkubuulire ngaamasomero hmm. galaba mukampalaomu galaba amalungi hmm. zaaka eri ennene ennungi hmm. ofula nziraba bavudde ewaabo gye bavudde babizimbye wano lwaki wano buganda eri naktebo olira era bogula ploti ya wano bwogigula eggulu bwogigula ekasese nedda sebu byawukana kiki which brings the barriers variations ezo enjawukana mu miwendo enkolesa yabyo kakati bwakwatiddwa amadungo ago yali agadde okulaba nga buganda yonna ageza madu oyaga eggwanga lyabanno mu ngeri ngeyo twejjukirako wale babega betwakulunsana ne ne honorable beti kamya ngakyali akolamira kampala lwomwe ekyo lwomwe mpulira bamuyitamu mm. nga tebagala kukomyawo okuteesa kino nga abaganda bakyaleekaana mm. ekibuga kyaffe mengo tebakizanga mengo municipality mm. batwebungulula bwebunguluzi mm-hmm. era otunuulira okulaba olaba n'obubuga obulala bwe bawadde site nga toyinza <laughs> waliwo ekibuga ekirayina na edikwota weyinza kutuula naye nga kyo bakiwa site status naye mm. e, e, essaza lya busiro mm. mwe muli ekitebe kya wakiso mm. teberezo okuba kutano wano kukuki kutano wano ekawempe mm. egombolola yekawempe weyali ekoma mm. ngaate neddako yenabweru mm. naye okubwawo mm. awo batundira emmere mm. enyo mm. okudde nojje odda paka matugga mm. oyo yonna nasala municipality kituufu ndaba n'obupande asinga nnyo bulabira ku beesimbyeyo naye ngeraagaranyiza ekyo hmm. ne ondage hmm. ku butawuli obwo bulala bwe bagenze bawa hmm, obusinga ekyo obwenkano n'ekyo tunulya nansala yeka womujja wali ku lubiji n'ojja omutuuseewakiso yita mukayu yesu amala kayunga uh, gwe gwe wakiso mu town aho ona ono uyu nasa naluvule naluvule eh yo lengera kibuga ayo ah, si city mm municipality <laughs> nengere matuga wawa eh. kali <laughs> ukufanya ali gabi byo ali ani ateka ah, teke ati kasaba tulinyeke ichigere mm kakati gwe kufusha omulyo mpulira kakati bwotunulira ekibuga kyekigenda okujja mm. omanye bakyaba natunda ploti mm-hmm. baganda so singa bumeeri mm-hmm. bwekibuga wekisembera ttaka lyange nga njanditematemamu kubanga bagamba nti ekibuga wekiyingira mukibanja kyo mm. mutaka lyo mm. kiriza automatikali nti kati okuyinza obugenda odirabirira ettaka eryo bugenda kutambulira ku principles za city oba za town council onfuna mm-hmm. kakati kampala esikwamalo zekumi nebiri eziri mundagaano yolwenda hmm. bezigwaku tolaba nti kakati bagenda bamenya buli kayuu buli kazimba akakadde wekali hmm. mhm. zibagiyita nkulakulana nkulakulana gyeŋŋamba hmm. anti eggwawo mhm. bonoogyogerao emyaka abiri eranga mukampala omukyalawo mupoloti bwozimbamu kizibu bujja kubanga ekibuga kikuze naye bafuluma egweru kibuga kiba kyani kyaffe kyaba ayagala akunyageko ettaka alyezze Mm. ekitegeka ne bona oba ozimba gombe mm. ye yajja okukuguza ekibuga ekyo obusimunyazi wonazimba wonna olyasanyukira wano bwoba otega emmesa akatwa mm. ogamba omukyala nti nterekeraayo esabuli emmesa yange nga kumukwano gwe kukuyitiridde nemmesa eyo <laughs> eh. Eh, omukwalo gwekuyitirire nemmese emmese eh, eh, okikumisa abaana esavulyo oiterekera emmese simukwano simukwano kapatunawano kyebatadde ku ddobo mm. era ebibanja okugabulira abantu mm. ah, ku bibanja woolina obuyinza lwaki buto tisukula abo obikola goba bantu ku bibanja yani abagobaani abagoba mm. bwobanga ekitongole kyonna kyonna kyonna kyonna Hmm. Onga ba polisi balemereddwa goba. Mpulira. Ah, abakulembeze b'ebitongole b'ebyokwa goba. Mpulira. Ah, abambi ab'emitendekero egimu gira ki? Bajeemu ah, balemereddwa. Tula tebakyasobola. Naye polisi ekujja ogamba tewali tekyali. noraba mm. inanga bojja masanga mm. eh, akwe era kasinga etaka eh, bya tete bya sengula munne mm. <laughs> bombuze tina lwaki olimba bakulimbisa ninanga oliro ya mulamba bayogera batyo <laughs> eh? sentimenti zaike jini yanasola ziwaako ngaobujulizi ah, ah. mu mulimu ogwe gwe yasoma nkuwulira kale ndo guno okibba ttaka hmm. akatwa kabatadde ku ssabu hmm. kakomya kusengula abantu mubibanja gwe naawe kakusikirize aki kyenjagala okutunulako hmm. ekituufu abantu basengulwa mubibanja museveni tolooza nti anyigiriziddwa okuba nti wananyinki akaaba nnyo kakati mwekaali bajjeko yalibonebonaokaaba otya nga ye kyayagala kiikiri ayagala kukaabakuge kuba kumuyamba okufuna kiri buli lwenkaaba afaayo kunsirisa mwana akaabatasirisa akaaba ayagala miranga kati wemukaaba ennyo afule waayitira okinyinyudde ekibadde mu ntegeera yange eyo hmm. zebadde ndowooza tyafuddeyo nnyo ku miranga ayagala ah, gisirike ah, ah, ekyo gimuko mukulekaana eh. n'okubalaga munyiige hmm. mu byalo gyemuli nga mulaba ku tivi hmm. kakodyo kakugamba kasikirize nabamemba ba palamenti abaneewaayo okuba ebisasalala eh, babakuba ebiiso bogera oluzungu lw'eddakiika ebbiri mpulira mairo yeeriwa haadi mairo landi mairo landi yeriwa kyekifo ettaka lye wanayiri obwenkomeredde tyotalikakwatako nga wenjagalidde wentundira wenjagalidde wenkolaki siweeka mateeka mm. nyina n'obwannanyini bwekyapa mairo landi kati ate erina obwannanyini yereetedde gavumenti ekizibu oh, kuba mpulira mpulira tendabakigiretera mm. mwaka gwobukumuwenda bwenkaagamu ogumu mm. nali nkyasomera mutambala nga wakyaliwo maulidi yaffe yalinga yamanyi nnyo emende ewa sekabaka kalema hmm. naye navuga akagaali ne taata nitujja hmm. tuyitirawo enamayumba ntuguka emende uh-huh. nga ngenda kubawo ku maulidi hmm. zenvuga akagaali ndaga ebutambala nayaddeyo ebulemeezi mpulira naye kubawulidde kutwasangako omuvubuka omuseeka muto oyo olwa myaka nga asatu naye yagamba nti nze nasoma ilimu siyasa tinasomera byabufuzi nga gwaga nti yasoma political science era ekigambo ekyo siyasa kyaluwalamu kyayingira ne mu luswayiri kyekyo ekipindi kya siyasa nabuga nti kino eno lensoni ya byabufuzi naye byeyayimirira okubuulira yagamba Hmm. nti nkyabuusabuusa mumutima gwange nti muggwanga muno mulibaamu omuntu aligenda mumuliro nomugeo ti lwaki nti abantu bonna basaba okufiirawo hmm. olw'obulemu babubali mu maaso mpulira naye wano nokebeca nosimba olusuku ngaojadulirako emyaka etaano mm-hmm. nosimba muwogo obaga teyalinga wangugala hmm. emyaka etaano oli ku muwogo olya olwo ate ekikkenzisa okusaba katonda 鸡鸡，嗯，不是，我服了，服了。那瑞春，嗯，你们看不看人家拍的？哦，木吉萨，嗯，我过来没有光个哩，嗯，木得去去查呢，就说话，你说话可能也没给谁干人家干事呢。嗯，是不是这个的？那这个查呢，说话，说话，说话，是古代啥？那里古拉古拉尼亚？嗯，那古拉古拉尼亚？阿巴杜，你古说话古拉尼亚？ ettaka lino ndibba atya mangu mangu ago yaliwo omwaka gwa nkaaga mu gumu hmm. sheikh oyo nga yasoma muna alimusiyasa olw'ebyobufuzi olw'ebyobufuzi mpulira kaakanira bano nno bwe bazze tebazze hmm. kutunulira tulaba ti abantu bagwakuba bannaffe lulimu mu kinywa ekimu hmm. tugenda kutambula tutya mhm. yasooka kunoonya kyabaganda ettaka ndimanyagako ntya mayiro obwannannyini mhm. kyenkyebuuza mu bwongo ate we buleetera omuntu ogamba nti we buvuddeko obuzibuakugambye dda mwana wange hmm. ekyotokiddamu kibuuza mulundi mulala mpulira abali ku kulembeze nga museveni hmm. ne guruupu ye hmm. bwe bajja be bali mu kutawaanya obwongo bwaffe n'omukwano gwaffe n'okwegatta kwaffe n'okwagalagana kwaffe byonna mwe twayita okuleeta gavumenti eno mbuyinza bagoba ki bagoba genda kutwala nsi yaffe kutegedde kiko kyebagala bagigerengetagize batte buganda mu ngeri emu abcd wali wano ne mbanyonyola hmm. abaliwo nga gwetoliwo hmm. nti mu kunoonya amagezi aganamenya buganda hmm. bagayisiza mu njatika nyingi okusobola okukutula ebitundu ebyo bitwalira bintu biri nnimi ezobuwangwa abantu egattako mhm. gamba waliwo abamooli bali eno womweno nga ogenda ettoolo musaza liri mubende mm. babayite basa abamooli mhm. naye bamulonde nebaje bunakasongola mm. waliyo omutaka waayo mm. bamwitanga namuyunju mhm nebatekawo mupya bamwita saabaluuli mhm tebagamba nti muyinza okwesalako ku buganda mpulira nebagenda ebugerere mm. ah, ono owebuluuli bamwitanga nyangoma mm. owebugerere ono nyangoma oli namuyonjo nebagenda ebuvuma e hmm. bagigambe nti buvuma lwaki toba ku buganda mutekewo saabavuma mpulira nabiwulirako ebyo webalenyo nebavaawo nebagenda esese saabasese babagamba nti e, bwoba onoonya ntandikwa ya buganda hmm. byonna emikolo gyeba wano sese kakati ate twetuveeko wate otulagawo nga n'abairi babinoneeno mpulira okonakona nebitijja era eh, kubanga balagira era eh, sakabaka ajja kumalanga kuwandika baluwa awandikiresa abaluuli awandikiresa abanyala <laughs> eh. lwaki bakumezesa ebyoya ebitajja kubuusa mitalo esatu ebyo bijja kukola ku mulembe museveni era lwaligenda ebirigiraki nga bisanyewo nga bisanyewo mpulira ali Museveni ayinza okuleka omusika amufaanana hmm. ayinza <laughs> okuleka omusika amufaanana <laughs> natukulubula emyaka emiralaanatebyenkanakana mazima nenkajumba etemala nyumba katonda ono museveni si yalonda abakulembeze katonda yabalonda kalowooza nti twagobawo obote obote yaleeta museveni yamulonda lwakikukulaeki nibamuleeta ayinza obutakwenkana mpulira n'ensi yokka okumutikuka ne banne bonna baali nabeeri gobutatunulira hmm. awo balabanga abalaba abali eno naye abalaba balaba abali ku mwana w'omusajja hmm. bali eri abamuli obubi ate nze nze ngenda kaana namuhoozi ngenda kubeera uh, wa militare hmm. eh, naye abegala ekifo kiri naye abamulaga abamulaba omwana mm. nga babayisizaamu olugayo mm. ye bajja bamukuza ku sipiidi ku sipiidi mm. betwalwana nabo tibanabo mu nsiko nolwalo bagenda kufiira ku bwakopolo abakiraba balimuli balimuli muli mwenyini be bayinza n'okulaba engeri omwana ono gyatatuuka ku biroto bye mm-hmm. mpulira ajekutegedde ensonga eno nze nengitegeera bulungi kanchi narrowing mm. nchitwale ku Sam Mayanja mm. dokita mm. Sam Mayanja mm. minister omuto mm. state minister w'ebyettaka mm. yakola ebisuubizo bino wammanga mm. ng'alayira mm. kitatiisibwatiisibwa mm. kubanga mumawulire nagasoma kigambo ku kigambo bamugamba nti naye ebintu ebyo Sam Mayanja byogamba kuba ye yasuubiza ebisuubizo nnaku z'ekikumi ezisooka mu bwa minisita agenda kubamu ajewe okugoba abantu mu ttaka tekijja kuddamu kyokubiri buli muntu agenda mufunira ekyapa buli ayina ettaka ye kyagoba ku kwe kufuna ekyapa yeebaza nnyo mukamaawo okubeera nga yamulonda kuba ye muntu omutuufu naye yali amubuuza ebibuuzo yali tekiniko amugala naye ebintu ebyo byonna bazze babisuubiza hmm? lwaki bali tebasobola kubituukako tolowooza nti amaanyi ga buganda geerina gajja naawe okulembesa naga yetamanyi buganda teriiwo just myth yakiyita myth mu luzungu ebyo just byakusumbuusa nakusamba sambala sambala okugamba nti buganda weeri eriwa mu mateeka saba mu mayanja ono ebigambo byebikakasa tiye solutioni ku kigambo kino era mu nnaku ekikumi ajja kuba wadde gavumenti obuyinza ku ttaka Haji saa mayanja labi kalidita bini Bibi nitu ah, bino bino Kwecho Itaga Mpote nga asyari uunga ni mtu uwe David wito joku wali hmm. hmm. Ya gati amajia koko ndake nisutuke nisutu sindika hmm. Akale mele duwa imusebe tinga kamule mesoza Nzikuno nzenje ukena neketele Akole reke Ali ukabwe ya dewa na mkamanda post Ala adumire Mhm. naye nga eh, last offensive mhm. etegenda kuleka museveni munsiko tugenda kumugjayo egende yerekingire akomawako mandinge <laughs> era olunaku olwo mhm. helikopita zaali ezisatu ngaemu ebuuka eno saidi yebuluuli waggulu ngaendala eva ewa mukasa buluuli ngaendala eva eva eh, masindi nga zisala ziti naye nga kyezinoonya kwe kunoonya wetuli Mhm. era nga batulaba neziyita ndeeta ku miti emiwavuulanga nembuyaga efuuwa mhm. naye muzeeyi yagamba kyembaako mhm. nemu gyemukuba mpulira bwe baabakomekereza nga bava ehoyima zajja zasimba layini eva emabega eyakabutaala eyo makati teyakabutaala tebalyagiraba nekulembedde eyakabuki kakati amadoboozi bwegakubiraawo nensoboka nekka ewakatwakalakanemukwata e mutu hmm. bwekka nebebriefinga webabriefinze hmm. nalekanga abalesa abalatinze hmm. ali nyenyodinyadeye kampala ekeera awe oda ebintu bitandike emizinga gitukube nga giva ebuluuli gitukube nga giva ekiboga gitukube nga giva ematuva emasindi tunaddukira ludda waati batukwate nga byanyanja biweddeko mazzi naye ogenda okukakkana hmm. baba zaawe egenda kuwera saawa emu helikopta ebuuka baba ekikontola hmm. oba bomu yeyabikiramu hmm. enyonyi ku ttaka era yoyita ogyokobaziikagu nametulaziza ezitaseera mpulira okona nkufuna kale ekinkugambye oyo ye mayanja naye yewasiira naye nemunyonyola nakusinga amaanyi okusinga ku ekyo yewasiira naye teyatojja mu nsiko <laughs> yalambula n'abazingako natusingako buli nsonda buli nsonda batwala vu kakati naawe no wewasiire hmm. kubanga goma mayanja omupangise mpulira ojja olabe Fotosika katonda yetuwe si yako Sijukirako katonda we yakuba meeting na tubanja Tumuwe obusulu kusije yatuwa Singa eh, kajituwa yajitubanja ah, Twali gamye nti ebi ekyanjini kyo kyonyini kyo Owo kubirigo nyizo kulaga mm. Nga yitale emaze okuwamba Ethiopia mm. Kusema tulo wokubiri mm. Olubeli bya asatu ah, mwe asatu ah, ah, oyo wa oyo wa kubi mm. asatu mwe nana mwe tano mm-hmm. ngejiri aita lemaze okuwamba ekibuga mogadishu mm. ne emperor Haile Selassie sagenze bulaya mm. njeru romero yali mubuka wa miaka abiri mugumu mm-hmm. ekitegeeza nti yali mutabaazi okukabala era yagamba nti kaakati tumaze okutuuka wano naye ekyenkya tukirya nairobi ate nga kati pulezidenti wa italy mm. bamuyitanga musuulini mm-hmm. abayimbi ne bamugjamu oluyimba kubanga amaze okukigamba nti mm. guno omulembe musuulini baguwanye mm. omulembe okubeera omusuulini omusuulini era tutambula tusuulina mpulira era bagamba nti bungereza asolooza amagye Mhm. naye germani yali wagula mpulira kaakati musolini ojo general romero teyasobolana kulinya kunjegoyego zaki zakibuga nairobi mpulira hmm? mpulira kaakati nonono wakangaza bwati ngaokangaliza ku bibbe fe tujja kumukoyolera misimu misambwa gyaffe egya buganda hmm. egyaleeta museveni hmm. nga tuwalampa ensozi zaagyo Mm. nga nafe bwetugigamba tyabange mulabe muzukulu wo gwetwaleeta wano mm. yatwala ebintu byabazukulu tukulabe gwamayanja gyonosigala amaanyi ago mukyagalinaki walikwayakubirako nagati gagenda ndaba enaku zino galinga aganafuye buli azirika gwobika <laughs> <laughs> edda sebo abaana natuuka ku biki tekiri nti buli alwala yakwa mazima natakugambyeko nti omutwe gudumu omulaba bulabi ngaasirisa waliwo aba ekikutuku nakutuka nagwe nga talaalise ah, nze abo babatunuulira hmm. katonda gwendensiga yekka olina obugumu mu katonda kyekyo eyatuwa eggwanga buganda ane tugambye hmm. nti mukama katonda ali wamu naabo abalyazaamaanyizibwa amiina sibebaku fe baana atandikira kalimbe kizibu mukama katonda oyo mhm. atalya nguzi mhm. waba ekigambo ekyo nga kiva mu ye mhm. mu kitabo ekitukuvu kale abalyazaamaanyizibwa ali wamu naffe nayeragamba ti leka alyazaamaanyi alyazaamaanyi eh, mute nanabape eh. naye bwalikoowa okunyaga mm. awo balitandikira naye okumunyaga babitwale <laughs> ekirungi tekwali tewaliwo kigaali eh. kijja kulugusa byalo byaffe eh. tubisange nekyoli biyiseewo bigenze mu south sudan anti aje tuyinza okusigala ku ttaka hmm. naye nga tuli basirivu anti kyekugambaffe tukolerera abaalitwala rodesia ne north rodesia ne south rodesia hmm. ezabamu eh, zimalawi zimbabwe zambia hmm. bebazitwala kibwakere enkerezi kuba wakati tebiri mikono gya bananyirizo bananyirizo we bazirina yes bwere bobitwala etteeka lino olwodde kati lireetebwa mu paalamenti agi nti liteesebweko ku mailo agi kyetagisa okuteesa ebintu bino mu paalamenti ate ekyo obubbi bakiteesaako kyegamba batabani bange bano bamemba ba paalamenti nti mwajjamu kikemu temwalwanagana piribiribiri tuba tulonde hmm. baba balonze kati omuyaga ogwobubbi ogusembayo okuba obukuntiko gugwo hmm. gutuuse gutuuse mukibuulire mu bbiri abiri mukaaga bwebuliddira hmm. kitwabakuuma nnyo tetukuuma obwananyini bwaffe omukadde eyakuwa akalulu n'akootakoota n'akusimbira layini ate awulire nti gwe wateeka etteeka mhm. erigaba ettaka lyo mubatamanyi ye museveni mukutasa bwabadde ayagala kutasa baana babantu hmm. ayise buyisa ddikuli nga yamini mhm. kyettaka ndigyewo eh. tateesa bwabawuliranga ayagala nnyo okubayamba akole ddikuli dikuli kulagira kiragiro ekitaddibwamu nti nze mbataasiza lumu ah. ttaka nditutte museveni ndagidde bapalamenti mujja kuba balamu lwakyakiyise eno lwaki akiyisa mumwe yeye yeyambola obunyazi bwe n'abubambika mpulira nga mwekyo hmm. mulimu kyetuyita buganda etetoolwako eh. ebintu byonna byetwakola mu ndagaano y'olwenda hmm. neddaka ataano mwetaano hmm. eh? eyo buganda si uganda ah. mm-hmm. bwetwatutesa ku ndagaano abebunyoro baalimu mm-hmm. abekyoli baali tebaliyo eri naye baalimu mm-hmm. abebusoka baalimu eh, endagaano yakolebwa nabaali olwo ntegedde ekigambo buganda etatu <laughs> eh, olwako ngize bingi eh? n'olwaleero gize ekigambo buganda etatu olwako endagaanotandika bannayuganda webatandikira obukulembeze bwabwe kyekigambo kituyita uganda kibeerewo hmm. yendagaano y'olukumwenda mu nkaaga mwebiri mhm. yesemateeka oyo mpulira olwo ojja kulaba abaava egindi abaava egindi wetugenda okukolaganira awamu nabo nga bagattibwa gutolabanga noonoomuzzi mpulira ono yatandika okubeera mu ffe hmm. mu nkaaga mwebiri mazima era bwetuba tugenda kusalawo omusango gwaba mu kkooti yansi yonna hmm. tuwaaba nga tutandikira okuva ku lukumunana kyenda mwena hmm. mpaka akaaga mu ebiri bino ebikoleddwa ebyo hmm. byaba naabaatuzinda mpulira abajja obuzi abazi balina entandikwa gye baali gwe genda wali ku paalamenti eri kaakati ekitebe kya kya kya kya kampala kcca hmm. hmm. yeyali legikolwa lukiiko olukulu olwa uganda eh, wende ba kcca hmm. wali akantu ako akayitamu akayitamupresenting ah, ekibuga gyekibuga awo yeyali legiko weyaletulala taleka lukumi mwenana mu etaano kyoyagala okuntegeeza nti ne buganda yatandika lukumi mwenana mu etaano yaliwo emyaka nga lunaana eno webale nyo mingi nyo kakati nno mukino hmm. ekyo eh, kyeno ekyajja nga bateesa mwebali hmm. ebiri eri museveni tagwanye kugenda kudda mabega tovuga tteeka ng'ate oliza ennyuma mpulira bagamba hmm. ti amateeka ago gateekebwa edda tegaali feya tegaali mu bwenkanya mu nsomesa y'ekiyigirize oba munjogera yekinyazi muntegeera yabwe yemisimanyi yakiyigirizo bayakiyazimala kuddayo <laughs> kigiriki eh. etteeka teriino nayo eh. ah, ah. mpulira tolisindika mabega ligenda hmm. forward e eh, ebyo byonna byewasanga mu ndagaano y'olwena hmm. oyo buganda mpulira kyemugasaako ye mm. ng'owenkole mm. yalaga ensalo za buganda wezikoma n'okwawula nkole mpulira kyenkugasaako ng'owebunyolo yalaga ensalo za buganda weziyita ne bunyolo mpulira kyenkusegaako ng'ekyo mm. yasala nosi eyakyolinaerangu wezaali ziyita kubanga ekyajja lukumi wenda kkumi n'ebiri mpulira wesinaario ne madi zajja lukumi wenda kkumi n'ena era nene bagiraga gwotolaba hmm. madi eri kulundi esaagana nakyoli hmm. ate nga wesina eri eri ogwajiba hmm. wakiira mu mwaka lukumu lwenda abiri mu mukaaga kanamwejja ne bajakwaganya netulukana eyo bwejja nekigiraga kanamwejja weeri teso bugisu sebeyi tororo Ah, akusaba nyali ku nsozi waggulu eyo yonna ajja lwenda mu mm, esatu mm. mpulira eyo uganda egenda eh, okutwegattako wano mu nkaaga mu ebiri eh, esa eh, ajja kulenga eggwanga yegatta ku uganda yegatta ku ndagaano zaffe eza buganda ndagaano bazisanga <laughs> nkuli nkole kakati ate kobodamosi jegekere ayagala kutandika foundation ebyokuzimba ennyumba aji omutima gwa bunyazi buno guvaawa guba gwa buntu nti gwabuzaalibwabuzaali mpulira n'omwana bwatera okuba omuto hmm. nemukulu bwatu bwabeera bayibuli bwetugamba si byange ngaomwana nga nekitaawe oluusi hmm. eh, oba ofaana n'omusaayi mwewava hmm. naye nti omusaayi gw'ekinyazi guno gutusobedde kubanga endagaano zonna sisobola kugamba nti nze owaleero hmm. nze mugeze nnyo okusinga abaateeka enteekateeka yonna gyonnyonnyodde nzije ŋŋambe etteeka terimala haji nzija kukibuuzo hmm. ekinaddirira ekisembayo haji mbuuza waliwo obwetaavu bw'etteeka lyettaka mu uganda tebuliwo ate etteeka hmm. tuyinza oditeekawo nga tukayita akawaayiro mm. akagamba kino nakino tukyongeremu mm-hmm. naye wano tebaleeta tteeka lyakulongoosa kugyawo kukomya mm. nkola ya mayo waliwo obwetaavu bwetteeka ekikanga ekyo ndowooza bwenaaliaotempalika n'obugaga bw'abantu kaakati siroko otunuulire sebanaku b'ekiina eh. banks zonna zijjudde ebyapa byataka by'abantu mpulira bona obijayo banasoka kusasula banka mm. oba gwogenda obisasulaoba gwogenda obisasulaabanja nga basonyiibwe mm. ebyapa obitwale mpulira poliisi mm. amagye mm. ebitebe mm. bitudde ku ttaka eri hmm. byonna mm. byonna mm. byonna byayagala byonna byo naye aji kyembuuza kakati oluvannyuma lw'ettaka lino okuba erya gavumenti kyekiba kiddako kuba etteeka lyannemye okutegeera gamba nti bwe yeewa ettaka kanka kangenda ntya mu gavumenti newandisa kugombolola hmm. eryange ndifuna ntya wenjagala okugula gavumenti yenguza yebannanyini ate gavumenti bantu akakundi akati nikitegeeza mba ngenze gula ah, ate olwo haira kegenda kubeerayo hmm. kubanga bwobanga ogenda egenda okuguza hmm. era ejja kukuwa ekyapa kakiga nti ya myaka ataano nkaaga hmm. okulaba ngaokulakulanya ettaka bwerinaagaana hmm. nga tuli kujjaku aye waliwo akantu kenategeera nti kabeera ku kyapa hmm. nti kabaka akwazisa ettaka akatandika mu ndagaano ya lwenda eitegeeza nti ettaka lyonna lineswa amalozi omutwalo gumu akenda ettaka lya kabaka <laughs> ako ko tebakasoma kubanga kabeerako ku byapa ti kabaka akwazise ki ettaka ettaka okuvuba ku mirembe gy'obutono bagenda bakakyusakyusaimpolomoti hmm. hmm. nga buganda babijjako hmm. bagenda babikyusa mpulira ne babikisa abaana bano abato abaali badde bategeera ebintu ebyo obulungi nabo okusobola okwezimba nga bamanyi era kyobudola ba olina kuwandikidde akantu kano nga hmm. nkawandiikira bannange bwetuwuliziganya mazima era bwetuli mu lutalo olwa olw'obugubiri hmm. bw'okugayibwanga kigonya bikigaayo akasolo nga nganyi nganyi nganyi nga tekakyalina kyakugamba hmm. naye olwokuba bakatadde mu lubuto mpulira kagwerawo ddala naye fe abatajja kugayibwa kuteekebwa mu lubuto hmm. kino ekyokufa oba waliwo ki oba waliwo ki hmm. kyokufa kwagaba kulituuka hmm. nga ŋŋenda haji manyi omukyalo eyo twalinayo omusajja wabuyita nga nsigalira nsigalira ngabandiba mugezi <laughs> ng'alina essamba ly'ebikajja Mm. naye waliwo ekyuma kiri ekigayo ebikajjo mm. nga bwokateekayo kakajjo kattu mm-hmm. nga kalina kunkumuka supu kulwekigendererwa ky'omugagga kyayagala ekyo kafuulamu akaloddo <laughs> bwokinyonyodde eh, eh? otuufu ndabye nga bagenda tugayanga ekyuma ekigayo ebikajjo nga kimwagalamu supu mm. ate yo supu akolemu ekinamusanyula aja akagamba ako kekaliwa kakati mukano mm. miaka endawaniise wano mm. nti kitalo mm -hmm. kubanga kyenyamiza mm. era kikuba ensonyi mm. okulaba kikuba ensonyi mm. okulaba nga muganda waffe mm. mukifo kyokwebaza buganda hmm. um, okukuuma bannaffe awamu hmm. ffe ngaabaganda hmm. bonna mawanga agasazeewo museveni si yagaleese naye kyukakuumye okuva mwaka lukumunana kyenda mwena okutuuka akaaga mwebiri nga gyemyaka akaaga mumunaana mukifo kyokwebaza nti abayiga bwakola foundation ennungi etukuganye tuleetera awamu Hmm. kakati asalawo tukuba kaloldo ku mutwe mu myaka nkaaga munaana so tubadde tusomeseganya mukifo kyokusomeeza mukifo kyokutwebaza basazeewo okututema mubufiififi kutusanyawo omanyimu abo batutemye tutema obufififi ye mayanja yenna bakooba hmm. twakulukusa emisaayi gyaffe emisaayi gyabaana baffe bakitaffe bajajaffe kulwakukuuma byaffe bino naye obanga muzeeyi bwate bwasazeewo ajjukire nga mukyenda mukyana mwena hmm. yayogera ku kigambo ekyo ngaagamba nti kale twetulatutuse tugenda gabinakaba omwana bamuyitanga magala nkubejja hmm. yali bisi otukokomisa hmm. baabuuza ekibuuzo mu lukiiko lwa bonna kyowa fe tukuba nafu tukubemu mm. naye esasa eriyo lyokuba likuwataka lyonoogaba ono olijjawa mpulira naavaako waya mm-hmm. olukiiko bwe luggwa buli omu naalaba ewuwe naye kirosanga mukaaga mm. nze yina atumya magala nkubejja mm-hmm. n'agamba kiti wabuddu nswaliza mbaana bwotyo kiki n'agamba kyabadde kyetagisa ti hmm. o oh, yagala ate tube munsiko tugei tulwanire maaso g'abantu be twanunula tuba baana kakireeta ensonyi mpulira ekyokyansonyi nnyo okusiiga kye nakuyisizaamu ekyo kintu kyangu kubanga kirimuko abatono abali wano hmm. naye ngwe hmm. twalaba embeera eyo eriwo okeera enkya nti ate bazze era kimanyi nti mu lukiiko mu nrc ngenda kubeeramu kubanga ndi potico commissar abasirikale twabwa namba yabamemba yaba ana mm. ne bannansi nti bamemba ba, nkaaba mm -hmm. onfuna mm -hmm. kimanyi tisiiza kubula muki mwana, mwana. Mm. ki tulongoose fe kitaffe yatulekera ettaka squamaros ah, no, no, no, no, no. ekazi kinaana mm. nga tuli abaana kumi na babiri tetutunda ate tetugaba gwe lyonoogaba olijja kuba ki ebintu ebyo ebyaleeta ensasage kinabutekugamba muzeeyi byalaba nga kiyinza okuyiwa olutalo abaganda bebatuddemu bebalwana hmm. ye ate betuteekateeka okugabira ettaka lyabwe hmm. ye eri alowooza ajja neggwanga pya nga boraba mozambiki bwe yali hmm. bwebalwanyisa mozambiki ne bagiyingizamu omukomunisiti egenda okugenda okuva eyo yagenda okujja nga siimu zabikki eri eyaliwo hmm. eno ndala angola bwe zityo naye walolokwa twali tuwagadde n'obukulembeze bwaffe hmm. obwafuuka obwennono hmm. n'obuwangwa ngekitoyinza kumala nga tulabugamba ti omunajja n'ebibiri kuwangula nakutukyusa aa netukisuula nenaaleka nga alagidde titebaddayo okwogera ku ttaka munkambi yonna bwakigezaako akwatibwe mpulira olaba bokiraba nti sikyaleero eyali munsiko yali alowooza hmm. yagenda kujja na ggwanga pya agabe nga bwayagala bwemumala omumuwagula mu nsiko nti ffe tolina gyogenda dijja lyogenda gaba hmm. ekisirikira eyo kyakoma ndabanga ate akivaako ngaakikomesaawo kati oluvannyuma lw'emyaka nawolovu hmm. yakwata etteeka lya pawulo litya bobeera omwefeso mm. bogenda mwefeso ngaofuuka mwefeso mm. naye olwo bwotuuka ku mutinga guno ogwanga ogwa kiragala mm. ngaomubiri akuteekako kala ya kiragala bwagenda mu lusuku n'alinnya ku lusanja ng'akyusa kala ngaomubiri gugufaana n'essanja olwafuuse mugalatiya <laughs> kale no naye naye olwo bwetaba tafudde bufi eh. akyusa ki mbaala eh, mpulira hmm. naye bale bigati aji nze nteekateeka okulowooza mm. nsiraho okukirowooza buli naye nteekateeka okukirowoozaako ti waabanga yajja e buganda n'asenga n'agulayo ne faamu museveni gwe njogerako mm. abantu ne bamwagala faamu ye yeegindi neyeegindi hmm? bw'aba yatuuka ate teyafuuka mu galaatiya ng'agenze mu bagalaatiya mm-hmm. kubanga enkola ya wano eya mayiro mm. ey'obwannannyini naye yagirozaako n'afuuka nannyini mm. ow'ettaka erimu wano simanyi oba limuluma okubanga yennyini lyo limuluma okukikakasa nti ettaka yalikula ku baganda mm. ttaka lya kabaka ate ne kabaka afuga akatundu bwekate agabiraani n'olwekyo nyina okusigala nga seddume ezeka olw'obuyinza bw'eggwanga bwange n'ebyobugagga bwaffe tukola bwetuti nateekawo ebirafu byange ku nsi ndyoke nsobozese nswaze hmm. nsonyiwaze hmm. ebyo byeyita ebyamaanyi amangi nja kutunulira abaganda ntolaokuba banafu kumbe kigambo kyaye ah, ah, ah. aliwo lwakuba abanyankole be baali abamaanyi simanyi <laughs> ebinafu byeyi eh. katonda byeyateeka mu buganda ah, ah. yabiteeka waswaza abo abeeyita abamanyi amangi gwatwale mpulira nkutegedde yaani naye nze mukubira omulanga hmm. nga mukulu we timukadde hmm. waffe hmm. tusaasireko kuba kitaffe abaafa bamaama baffe abakazi baffe abaana baffe bakoddomi baffe bajjajjaffe bantukulu baffe hmm. abaatobokera munsikaawo betaasobola kusimira ntaana kubaziika kubanga abaapalala bwe bati neenjala gye baagwa gye baagwa ani yabaddirira mpulira naye emiyu gy'abantu abo bwegikukumukiramu gweoyagala kwonoona kufamireyo bannange bwekyabo bwakikaaki hmm. obwagala nga buli kabugaga kamwe kamwe kamwe kamwe kamwe napo gye wajja n'olwanira otugyeko ebyapo tusigale nga tulimomboze haram e mpulira tekisoboka ah, mu kaseera kaffe akavanyuma hmm. njagala okutuusa okusiiba kwange omutongole hmm. eri mukulu wange eri mukadde waffe gyonnagenda hmm. olw'ebirowoozo byeyawadde n'amagezi geyawadde successful president munkwata mm -hmm. nennongoosa y'ettaka era yagambye mm -hmm. obutalaga mwoyo mubi mm. gwa mm -hmm. bukyayi gwa mm -hmm. bunyazi mm -hmm. naawe oyina ettaka lingi ebuganda ne mwakole sooka naawe otwole ku ttaka eri oligabire ku bantu tulekotegeere obulumi bw'abantu nga bwobutegeera naye gasosi kukutegeera osoose kutwala mm -hmm. bintu by'abantu bannayuganda bannaani omukulu oyo nga bwemulaba mm. mukulu nnyo mu revolutioni yakwera mm-hmm. ye yakulembera baffe esaabataka mu mwaka gw'ekinana mu etaano nga tusemberedde okugwa mu nsiko mm-hmm. mukasiriikiriro ka sizipaya akaaliwo wakati wa nrc nra mm. ne Hmm. era akyanzukukira manyi gwenakwasa ebaluwa yebaza sabataka okujja mu ddwaniro mpulira nti otonezeza emyoyo gyaffe abantu babadde beebuuza baffe aliluddawa okakati ebibiina ebirwana bingi hmm. ne mubaluwa nakiteekamu tyoludde osalewo gyewa kyekyali abaka kyas nakitumiza ono kubanga abaakubaggwe mpulira era eyamuwerekera nga babwe bulemezi ne basala baaba mukiyana basaze buddu era eh, purezidenti kati ayita sendawula mm. jeradi sendawula mm. eyaliko eh, minisita wa finance n'amugamba tigenda otegeeza abantu abatakabo timukama wabwezembulina mhm. era bagenda okujja okumulaba nokusisinkagana bonna nagenda waali bwaba abuddemu ekigambo ekifanagana kubeki saali kakasiza ti mukadde wa hisexende president ayinza okibuta okuusa amaaso ngaasazeeku okukozesa amaanyi gaatukuba mpulira yes obubaka obwo bwaba abufunye bumukwateko abutegeere abuwulire aji njagala kusembayo nakino mm. nga mmaliriza magezi kigootuwa mm. tumalewo endooliita eno wabwetakwatwako bantu balina experience nakumanya kwanjawulo ngammwe fe tuyinza ogisambaliramu ereeta obuzibu magezi kyagenkizo aji gootaddewo okusobokulanga ekintu kino amagezi gano hmm. museveni alonde akakiiko mhm. katuule mhm. kasengejje ensonga ezo ezireeta obulemu mu ggwanga nga zesigama ku ttaka hmm. n'abalirina mhm. ayimuke awandiike ebbaluwa giwandiikire buganda tinjagala tutuule nemegero ndebyayo bijje bikautalinge kulaga mpulira nenga tala kuyimkira mbya bugaga kwa bantu mpulira tala kuyimkira mbugaga kwa gwanga mhm olwa abanga atubira mpulira nokira nchiraba e noli tezo tujja kufa tuzirekeo bazukuru apa bakwatagane bazukuru banaba abali kwiru wa buganda batinganile wano mpulira yero ligendo kere nchaa ng'abanyankole bwewayagala n'abannalwanda bafune enkizo mu ggwanga muno tebaliimu mpulira mpulira kizuka nteeseganya wabeewo enteeseganyanokuleetera abaana agabwaaanakakikome stupid mpulira munkusegako eggulu mpulira naku kikumi nti ajja kuba abimaliriza eggwanga netulizimbidde enaku kikumi yewa amaanyi asobola okudiderivalinga gyebaali mugambye nendoasooka ah, ah, kubira essimu hmm. ku musa ku farawo hmm. bwewakozesa <coughs> amaanyi amaanyi n'obugaga katonda bwe yakuwa hmm. yakobekereza afaanana atya katonda ababeere mukyengize muebyo baadi ne farawo gosembye naye gwe nalaba omukolo gw'okutwala akakalakwa <laughs> ka falaawo mm. kagyewamu nga bakatwala walala mm. kale nawulira nti eh, yakolimirwa nga taziikibwe mu nnyanja naye mu ttaka tabeereyo ali ku nsi naye nga yafadde paka ensiro erikobakkalizibwa nga falaawo gye bali eyo mm. neyanziza nywai ku lwa bannange abadde basoma nabayigira ku vidiyo eno katuleete okwebaza okw'enjawulo ntukubiriza buli atamanyi weyabise vidiyo eno oyige era tubasuubiza ebibuuzo byammwe tunaabikuŋŋaanyanga mbikolemu omulamu wa puroguraamu haji gimuleetere haji ekintu kya mmayiro kino n'anaddamu okukyogerako yamusaba naye nga tannayogera alabe vidiyo eno afube ebyokwogera mm. kuba bangi nnyo nnyo nnyo nnyo be bawa omuzindaalo n'ayogera bimuluma nga ye nga tataddeewo kumanya nakumanye nti yaifumyewo okumanyisibwa kale ebyo byona bigambo aje byakwebaza webale kutusomesa yenze kanga kapita ku lwababadde eno okuyiga nga nze nkulembedde ekiraasi ku desiki ebyomumaaso <laughs> okukamera eno okubatuusaako bino mbasiibudde mweraba